aika usein palavereissa tai työpajoissa keskustelu lähtee johonkin väärälle raiteelle ja käytetään ihan turhaa aikaa sellaisiin asioihin, jotka ei, ei siinä tilanteessa ole ollenkaan ajankohtaisia. Stop on tällainen yksinkertainen työkalu, että kun tämän laittaa seinälle tai flapille ja sitten siinä vaiheessa, kun keskustelu lähtee väärille raiteille, niin kirjaa sinne sen asian, mikä ei tähän palaveriin kuulu, niin usein kaikki osallistujat on tyytyväisiä. Siihen voidaan palata myöhemmin ja saadaan taas homma raiteilleen.